Στην Ελλάδα η μέθοδος υγειονομικής σταθής απορριμμάτων παραμένει πιο διαδεδομένη ε, μορφή διάθεσης απορριμμάτων ε, σε συνδυασμό με τις παράνομες κομματερές. Τα επίπεδα ανακύκλωσης παραμένουν πολύ χαμηλά, ενώ πολλοί δήμοι δεν συμμετέχουν καν στα προγράμματα ανακύκλωσης. Παράλληλα, το δίκτυο ίδρευσης των ε, περισσότερων νησιών και παράκτιων περιοχών δεν διαθέτει νερό αρκετά καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται πάρα πολύ η κατανάλωση ενθιαλωμένου νερού με ό,τι συνεπάγεται για την αύξηση των πλαστικών απορριμμάτων. Η Ελλάδα κάθε χρόνο υποδέχεται τρει φορέ τον πληθυσμό τη χώρα σε τουρίστε. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Aegean Rebreath, παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση των εισρωών στου σταθμού συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων κατά τη διάρκεια τη τουριστική περίοδου. Αυτή η αύξηση φτάνει σε ορισμένα νησιά μέχρι και 85%. Ο τουριστικό τομέα θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωση λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που παράγεται. Αυτό θα είχε πολύ σημαντικά ωφέλη για τι ίδιε τι τουριστικέ επιχειρήσει μέσω οικονομικών απολαβών και μια βελτιωμένη επιχειρηματική εικόνα. Προ αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση των επιχειρηματιών του τουρισμού καθώ και των επισκεπτών των τουριστικών περιοχών. Μια εθνική στρατηγική για το νερό σε συνδυασμό με την τοποθέτηση κάδων ξεχωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης στις τουριστικές περιοχές θα μπορούσε να συμβάλλει στην μείωση της πλαστικής ρήπανση.